这把就放阿力教练这儿打一周，打烂为止。一周之后，我们要看结果。行，现在开开始了。韩老师，你怎么来了？给力哥送点东西。什么东西？看看就知道了。好大的锅呀！空气炖板啊，炖板，空气的。嗯。哎，韩老师来了。对，好久不见。好久不见，韩老师。哎呀，哎，怎么那拿个大锅呀？这是。 对于盾板的传说啊，或者说盾板的玩法有很多种，比如说比较传统的这种，你看阿力教练这种，但是有没有创新，有没有革命性的玩法？我们今天要给大家演示一下，还有创新。嗯，刚才只是跟大家开个玩笑啊，实际就是证明它的弹性特别好，空气盾板里边空心的，还有特别棒的填充材料，能发出特别奇妙的那种声音啊，再加上特别好的减震作用。 这把就放阿力教练这儿打一周，打烂为止。一周之后我们要看结果。来，选手该开始了。打一个，打一个。